大家好，好久不见了，希望大家都是平安喜乐。欢迎你来到马太牧场，这个是真源分享栏新的一个系列，那叫做分享栏呢，重点就是在分享啊，所以希望是比较是一种呃心得亮光与大家分享，那就不是会呃用很多的什么神学的解经啦，或者是教义啊。 各这方面呢，我们重点就是心得的分享，也希望是比较是说一种生活实践，呃落实的。所以在当中呢，就是说跟大家呃来分享的过程当中，也不会像好像那个过去做灵修的时候，哦，就花了好多时间是文字上啊、发音上的、格式上啊、颜色上啊要去调哦，也不希望。 哦，当然我也是有做呃这个 PowerPoint 啊，现在这个也是用新的软件啊，不过就是呈现出来的就是一种好像分享老朋友见面呐，哦呃认识的呃信徒啦、会友也好啦，哦就是啊这样的话哦，呃在一个过程当中，假如我发音发的不准啊，字讲错啦，哦或者滴滴嘎嘎啦，啊我想我也会继续下去，我就把它当成是一个分享。 我我不是像做那个灵修这样，哦，去去处理的，所以啊，真的是很欢迎啊啊大家啊，我们也可以见面，一起来配合来侍奉啊，一起的来呃学习成长啊。我是这个牧场主人崔显尧牧师，今天我第一讲呢就是，神有什么好怕？ 我直言直语，讲做人道理。那主题是神有什么好怕？真言一章第七节，因为耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。那我也提过，就是我不是一张一张的来讲真言聊啊，不像那个视频这样。 我会是一种心得分享，所以在当中可能有一些的经文啊，一节经文我可能就分几次来讲，啊，大概也是讲十分钟这样，七分钟、十分钟啦，哦，那讲讲讲一点啊，都是一点心得，所以也不是会讲的很多，什么三大段啊、九小点讲章讲也不会哦，所以啊，所以这个可能是 <laughs> 这个呃这个系列会。 花蛮多时间来去讲，哦，真的是觉得，因为当中是做人道理了，是呃非常的宝贵啊。那也好像我那时候在开长牌的时候，我们说，呃，就是我们的信仰是容神一人嘛，我们要爱神，我们也要去爱人。如果你呃只懂得爱神，那你不懂得爱人呢？哎呀，这个不是圣经的教导。 那或者是相反，你说我很懂得爱人，你不懂得是敬畏上帝啊，这也不是圣经教导。所以爱神、爱人都是圣经一致给我们强调、给我们去学习的啊。所以，我们呃，如果今天我们呃来讲这个真源的时候呢，我们首先还是要讲的，好，哦。 就是要讲到呃敬畏耶和华的事，因为它是一个大前提的事，在爱神爱人的大前提之下，我们还是说我们是要爱神，因为爱神就是我们信仰的整个的基础。如果你有爱神，你才有动力去爱人；如果你有爱神，你才懂得怎么真正的去爱人。所以敬畏耶和华也是我们今天的。 这个呃，第一讲啊，虽然我说的是主事待人啊，但是第一讲啊啊，还是要讲到敬畏耶和华的事情。那怎么样才算是敬畏耶和华呢？我想从表面来说，大家也不见得是不懂，大家也懂哦，因为作为信徒，大家都懂得嘛。如说我我要去教堂啊，参与崇拜啦。 上啊啊读圣经啦，好像你现在来到这里听这个呃呃真理，你也是属于一种呃对上帝有一种敬拜，呃你渴慕上帝的话啊，你每一天也有祷告，那或许哦你也会参加小组，参加团契，然后有上组织学课程，你也会去上，所以这一切你在参与的过程当中，我想你自己或者是别人。 都会感受到哦，这个人就是敬拜上帝的事情，所以我想敬拜上帝的事情，一间教会这么大，然后各种活动节目在当中都表明有敬拜上帝的事情，所以也基本上，我想我们啊，多或多或少还是在敬拜上帝的事情啊，我们还会有做得到。那么这个敬畏两个字的时候啊，我们就说啊，就是有。 敬拜和有畏惧啊，所以敬拜的事或许我们都不会太少，但是畏惧于上帝的事呢啊，我就不知道了哦。不过这个是我的这个领受心得，就是要跟大家分享。那有些时候就是说，我们有敬拜的这个过程当中，我们有领受到感动，然后我们听到圣经的教导。 然后我们也有人给我们的一些的提醒，给我们是一些的呃组织学的教导啊，这一些等等等等等等。那我们有没有去落实？有没有去接受上帝的命令？甚至有圣灵的这个感动，我们有没有去抗拒他？甚至就是有上帝的话语责备着我们，圣灵责备着我们。 啊，神要管教着我们，我们有没有一个是畏惧的心？哦，而在当中，哎呀，对上帝，哦哦，不可以开玩笑，要对于信仰要有一个认真呢。那我对我来说，我感觉到在这个时代里面，我们很多时候呢，呃，可能就好像对上帝不是啊。 太畏惧的心了，当然，上帝没有恐怖啊，要吓你啊啊啊呃，给你呃很严重的惩罚哇！你觉得上帝很可怕？上帝也不是这样的哈，但是呢，但上帝要我们是畏惧他啊啊，这个却是圣经里面实实在在有出现许多的事件和教导。 啊，那为什么我们对上帝没有畏惧的心呢？或许这就是我们今天要去思想、反省的。那或许第一点呢，可能就是在今天，嗯，讲人权呐，讲民主啦，啊，可能呃人都已经不是太喜欢听那种呃责备的信息啊，管教的信息、指责的信息。 啊，都是啊，要讲一些什么，呃呃呃呃，成功啊，福气啦，好处啦，然后呃，不要讲那些呃责备啦，呃，不要讲呃什么有罪啦，啊，所以呃，人在这样的一个时代里面，都都有这样偏向，都不喜欢了，啊，都不喜欢，啊，讲他就好像踩到他的尾巴，讲话，他就不开心。 哦，然后假如信徒你一直讲这种哇，不久你就见不到他，他就去别的教会喽，所以教会也变成有压力咯，哦，有压力咯。所以样我们的道就要讲什么哦，讲别人喜欢的咯，哦，就是讲很多专题啦，圣经有些时候也没有讲啊，讲很多见证啊，哦，对对啊，都叫你哦哦哦，得到呃各方面的好处啦。 啊，然后责备、管教、罪的东西哦，都不要讲了。为什么？因为人家不喜欢呢。所以我们讲呢，呃，很多东西是人家很开心的，听得很爽的啊啊。有些时候搞不好还是好像是综艺节目这样，哇，这样人家就很受欢迎。这是其中一。第二呢，呃，教会也变成 <tsk> 我啦个人的一些的看到是。 教会也变成好像是没有什么的，这个属灵权柄啊，没有什么属灵权柄。呃，在纪律上，嗯，不能做些什么了啊。所以信徒在教会，呃，有发生什么事情啦？有什么不和啦？有什么呃吵架啦？有做错什么事情啦？教会已经没有这个权柄，没有纪律。 哦，所以信徒在当中，那你说有神，那是 <laughs> 那是教会都没有纪律，哦，都好像没有什么好好怕的，哦，有什么好担心的，说，所以也行不出一种威严呐，在当中，啊，对对？哦，呃，接下来呢，也或许。 是呃，在这种呃处境的当呃，很多时候呢，就是呃刚才所说的嘛，呃教会哦，就是说呃你讲太多这些，或者你要给我纪律的话，我就离开咯，我就去别的教会咯，啊，对对，或许另一方面呢，也可能是，哎呀，就是说。 因为教会讲很多爱呀爱呀爱，上帝爱，上帝爱，上帝爱，上帝爱，这个当然是绝对没有错。所以讲了很多的上帝的爱，然后呢就变成什么？上帝既然有爱，我做错事情我就认罪祷告；而我不听话我就认罪祷告；然后我得罪上帝我就认罪祷告；我不顺服，然后我被上帝管教，我就来到上帝面前又认罪祷告。结果你就认为是我有一个挡箭牌呀。 啊啊啊！就是我认罪祷告，啊，上帝就赦免我，所以我有对上帝有什么好怕？就好像对上帝没有好怕。所以有些时候我就觉得有一点，啊，呃，很可笑的事情。啊。我们一方面就是很敬拜上帝，啊啊，我们敬拜的时候那种样子，哇，举手啦，啊，然后。 祷告虔诚啊，但是对于上帝有多少我们会有畏惧于他？上帝不喜欢我们做的事情，上帝要我们禁止的事情，上帝告诉我们的事情啊，上帝呃呃管教我们的事情，责备我们的事情，我们其实都知道，但是我们都是。 随心所欲，按自己的喜好去做。我们没有想到我们会怕神，所以我祈求主人怜悯，就是我们要说做人道理嘛，所以要讲圣经嘛。所以第一点，我们就要预备好，我们要有敬拜上帝，但我们也要有畏惧于上帝。 上帝是有慈爱，哦，上帝也有公义，所以上帝的公义也有惩罚，也有管教，也有责备，所以我们要有畏惧上帝的心，所以祈求主帮助着我们，我们一起祷告，天父上帝，我们知道你对我们来说是充满着慈爱，所以你差耶稣基督。 来为我们死在十字架上，但是主，你要耶稣基督为我们死在十字架上，表明了爱，但也表明了这个罪的公价乃是死，所以也表明你的公义，所以主帮助着我们。我们很多时候对于上帝你自己的教导、感动、命令，我们很多时候我们其实都知道。 但是很多时候，我们是，我们不在乎，我们也不害怕，我们也没有畏惧你的心，所以祈求主帮助着我们，在我们的信仰里面，我们真的是需要有敬畏耶和华的心。那我相信我们的生命才会成长。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与是我的动力，所以，请你啊，如果你喜欢呐，哦，你觉得哇，我讲的太严，啊啊，你不喜欢我也没有好好讲哦，对对？因为我是直言直语哦，所以，假如你喜欢，请你点赞、订阅，然后一个小铃铛你可以关注啊，就是在我那个。 图像那边呢？哦，然后请你代为转发，哦，然后呃，你也支持，也为我祷告，啊，所以呃，这个呃，就是稍微提醒一下，就是在周一三五，呃，我会在这个早上的时候早上发出去的，啊，所以到时我们再见，啊，耶稣爱你，与你同在。 I lie